Il est faux que la Terre est plate, vraiment très faux que la Terre est plate. Elle a plutôt la forme d'une sphère qui tourne comme une toupie. C'est ce qui fait le jour et la nuit à huit minutes-lumière du soleil. Si tu regardes la Terre, son axe de rotation n'est pas d'équerre, ce qui fait les saisons dans l'ombre de la Terre. C'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Alors petit, as-tu compris Il est vraiment très faux, très faux que la Terre est plate. Non, elle n'est pas plate. Vraiment pas plate. La Terre n'est pas plate. Elle est plutôt ronde. La Terre n'est pas plate. la la la la la